チャーリー先生今日は何をするの今日はお外にある英単語を覚えようおおいいねじゃあ行ってきますじゃあねえちょっとちょっとメモタンメモタンもうせっかちさんなんだからチャーリー先生ごめんねお外はお外でも今日は 自然にあるものの単語にしよういいねはい先生じゃあ行ってきますじゃあちょっとちょっとメモタンメモタンスマホ持ってって忘れ物だよメモタンそうだそうだスマホ持ってかないとねそうだよメモタン迷子になっちゃうでしょあったじゃあ僕のスマホはいじゃあ行ってきます行ってらっしゃい気をつけてね交通安全だよはーい横断 渡っていい信号は青だからねチャンネル登録よろしくねチャーリー speaking Hello, Mr. Charlie! This is メモタン Oh, メモタ早いね で行ったの海も見える公園だよおおなるほどビデオ通話で見せてポチッとなどう見えるおお見えた見えたセンキュー綺麗なところだねそうなの愛する口ってとこだよいいねじゃあ早速うん単語だねどれでもいいのうんいいよこれ英語でなんて言うんだろうっていうの してみてどれにしようかなあそうだこれなんていうの見えるこの芝生の英単語芝生の英単語はね芝生グラスグラみんなも一緒にグラス成分だよ芝生に入らないでキープオフだ、 だみんなも一緒に Keep off the grass Keep off the grass 芝生は そうよ。そうみんなも一緒に、ソエル。例文だよ。これは植物にとっていい土です。This soil is good for planting. This soil is good for planting. みんなも一緒に This soil is good for planting. ちなみに砂は sand. sand. みんなも一緒に sand. 土がソイルで砂がサンドねーっとそうだよじゃあ次は何にしようかなあいるかなうんと今いないけどアリさんのことはなんて呼ぶのアリさんかおーいアリさんアリアントアントみんなも一緒にアント例文だよ アリに噛まれちゃった。I got bit by an ant.I got bit by an ant. みんなも一緒に I got bit by an ant. アリさんはアントだねよし、まだまだ探すぞ次は何にしようかな自然にあるものだったら何でもいいようんこっち行こうっと ボタン転ばないようにねペコリンちゃんうん大丈夫大丈夫大丈夫次はね、うん、これこれこんな大きな石はなんていうのこれは石というか岩だね日本語で石と岩って名前が違うように英語も大きさとかの違いで呼び方が違うんだよ。 例えば、こんな大きな石や岩のことを、岩、ロック、ロック。みんなも一緒に、ロック。そして、こんなに小さかったり、人工的に作られた石を、石、ストーン、ストーン。みんなも一緒に、ストーン。例文だよ。この石は滑らかです。でストーン t o n is smooth. This stone is smooth みんなも一緒に This stone is smooth 小さいのや人工的なのがストーンで大きくて自然にできた石はロックだねそうだよていうかメモさんさっきから下のものばかりだから上のものも探してみてオッケー上のものねー、あっち行ってみようと 感じかなうんジャリー先生あれなんていうのわー綺麗なお空だね空スカイスカイみんなも一緒にスカイ例文だよ空は青い The sky is blue The sky is blue みんなも一緒に The sky is blue is blue で空は青いだねじゃあ次あれは見えるかな空はスカイだよ空じゃなくてこの白い雲美味しそうだな雲だよ雲クラウドクラウドみんなも一緒にクラウド例文だよ今日は曇りだね It is cloudy today It is cloudy today みんなも一緒に It is cloudy today クラウド OK じゃあ次あっちポカポカあったかいから泳いじゃおかな深いとこは危ないからダメそれに今日はお勉強だよわかったよじゃあまた今度ねわーいだよチャーリー先生 Alright I promise やったーじゃあ次の みんなも一緒にエアー例文だよここは空気がきれいです The air is clean here The air is clean here みんなも一緒に The air is clean here なるほど、じゃあ空気がうめえわエアうめえだね違いますよよしじゃあ違うよメモタンあれもしもしメモタン それで空気がうめえは The air is delicious The air is delicious みんなも一緒にあれこれだこれしちったどれどれこの木のねほうほうまずは葉っぱさんから葉っぱみんなも一緒にリーフ 例文だよ面白い葉っぱを見つけたよ I found a unique leaf I found a unique leaf みんなも一緒に I found a unique leaf うんじゃあ次はこの木うん木 tree tree みんなも一緒に tree 例文だよこれは松の木です This is a pine tree. This is a pine tree. みんなも一緒に This is a pine tree. なるほど、ツリーか。そういえば、クリスマスツリーって言うもんね。Yeah, that's right. メモタン、クリスマスツリー作ってたよね。うん、YouTube にあるよ。うん、ラストいくよ。こー 然ってなんていうの自然、ネイチャー、ネイチャー。みんなも一緒に、ネイチャー。例文だよ。私は自然が好きです。I love nature. I love nature. みんなも一緒に I love nature. うん。なるほど。僕 I love nature だな。みんな、お勉強になった。 みんなよく頑張ったね自然の中にもすぐに帰らなければ待っててんチャンネルウェルカムバックメモタンおかえり、うん、お外は楽しかった、うん、お友達も増えたよおおいいねみんな 参てくれてありがとねありがとねみんなまたお外で英会話もやろうねやろうねみんな今日のレッスンはどうだったかな How was your lesson today? どうだったかな How was it? 1回ではなかなか覚えれないからみんなもこの動画を何回も何回も見てメモさんと一緒にお勉強頑張ってね3回も見てねこれからも僕たち 最後の勉強頑張ろう Let's all continue to study English together! ネボタンズ English School! See you next time! Bye bye! Thank you! いいねボタンとチャンネル登録お願いします次回も見てねまたね